নমস্কাৰ দৰ্শক সকল অফিচ বেছ সম্পৰ্কীয় স্পকেন টিউটৰিয়েললৈ আপোনাক স্বাগতম এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিম এখন ফৰ্মত কেনেকৈ ডেটা ভৰ্তি আৰু আপডেট কৰা হয় আগৰ টিউটৰিয়েলত এখন ফৰ্মত কেনেকৈ ফৰ্ম কণ্ট্ৰল যোগ দিয়া হয় সেই বিষয়ে শিকিছিলোঁ এই টিউটৰিয়েলত ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ ডেটা ভৰ্তি আৰু আপডেট কৰা হয় সেই বিষয়ে শিকিম তাৰ আগতে আমাৰ ফৰ্মৰ ডিজাইনত মাথো তিনিটা সাল সলনি কৰি লওঁ আহক প্ৰথমতে লিবাৰ অফিচ বেছ প্ৰগ্ৰামটো খুলি লোৱা যাওক এইটো এতিয়াও খোলা হোৱা নাই আৰু আমাৰ লাইব্ৰেৰীৰ ডাটাবেছটো ফাইল মেনুৰ অধীনত থকা অপেনত ক্লিক কৰি খোলক এতিয়া আমি লাইব্ৰেৰী ডাটাবেছত উপস্থিত হলো আৰু এতিয়া আমি বুকস ইছ্যুড টু মেম্বাৰ্ছ ফৰ্মখন খুলিম ইয়াৰ বাবে বাও পেনেলৰ ফৰ্মছ আইকনত ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত সো পেনেলৰ বুকস ইছ্যুড টু মেম্বাৰ্ছ ফৰ্মত ৰাইট ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত এডিটত ক্লিক কৰক এতিয়া আমি ফৰ্ম ডিজাইন উইণ্ডত উপস্থিত হলো ইয়াত প্ৰথমতে ফৰ্মখনৰ ৰিচাইজ কৰা যাওক যাতে ইয়াক সৰু আৰু সংক্ষিপ্ত দেখা যায় ইয়াৰ বাবে আমি ফৰ্ম উইণ্ডখনৰ উচ্চতা আৰু প্ৰস্থ কম কৰিম ফৰ্ম উইণ্ডখনৰ ওপৰত আৰু কাষত ক্লিক ড্ৰেগ আৰু ড্ৰপিঙৰ জৰিয়তে আমি এইটো কৰিম ইয়াৰ পিছত আমাৰ ফৰ্মখনৰ হেডিঙৰ ফণ্ট সলনি কৰা যাওক ওপৰত থকা ফৰ্মেটিং টুলবাৰৰ পৰা ফণ্ট এৰিয়েল ব্লেক আৰু আকাৰ 12 কৰা যাওক শেষত ফৰ্ম কণ্ট্ৰলৰ ট্যাব অৰ্ডাৰ মন কৰক ইয়ে আমাক কিবোৰ্ডৰ ট্যাব কি ব্যৱহাৰ কৰি এটা নিৰ্দিষ্ট ক্ৰমত ফৰ্ম কন্ট্ৰোল নেভিগেট কৰাত সহায় কৰে উদাহৰণ হিচাপে ধৰক ওপৰৰ পৰা তললৈ ইয়াক ট্যাব অৰ্ডাৰ বুলি কোৱা হয় এতিয়া বেছে ফৰ্মৰ ওপৰৰ পৰা তললৈ ফৰ্ম কন্ট্ৰল বিলাকৰ ট্যাব অৰ্ডাৰৰ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে সজাই দিয়ে কিন্তু যিহেতু আমি কেইবাটাও টেক্সট বক্স গুচাই পেলালো আৰু দুটা নতুন লিষ্ট বক্স আৰু চাৰিটা বাটন যোগ কৰিলো গতিকে আমি টেব অৰ্ডাৰটো খেলিমেলিকৈ পাম গতিকে ইয়াক আমি এতিয়া সজাই লম সাধাৰণতে উইন্ডোখনৰ তলৰ ফালে থকা ফৰ্ম ডিজাইন টুলবাৰৰ আইকনবিলাক আমি তন্নতন্নকৈ চাম আৰু এক্টিভেশ্যন অৰ্ডাৰ বুলি টুল টিপ প্ৰদৰ্শন কৰা আইকনটো বিচাৰি উলিয়াম এই আইকনটোত ক্লিক কৰিম এতিয়া আমি ট্যাব অৰ্ডাৰ শিৰোনামেৰে এখন সৰু পপ আপ উইন্ডো দেখা পাইছোঁ এই ফৰ্ম কণ্ট্ৰলবিলাক সজাবৰ কাৰণে আমি হয় ক্লিক ড্ৰ্যাগ আৰু ড্ৰপ কৰিব পাৰোঁ অথবা আমি মুভ আপ আৰু মুভ ডাউন বাটন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ইয়াত দেখুওৱা ছবিখনৰ দৰে ট্যাব অৰ্ডাৰ সজাওঁ আহক এয়া কৰা হৈ গল গতিকে এইখিনি সেভ কৰিবৰ বাবে ওকে বাটনত ক্লিক কৰক ঠিক আছে এতিয়া কন্ট্ৰোল এস টিপি আমাৰ ফৰ্মখন সেভ কৰিম আৰু তাৰ পিছত ফৰ্ম উইণ্ড'খন বন্ধ কৰিম আমি আমাৰ ফৰ্ম ডিজাইন সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ এতিয়া আমাৰ ফৰ্মখন পৰীক্ষা কৰিম মূল বেছ উইণ্ডত বুকস ইছ্যুড টু মেম্বাৰ্ছ নামৰ ফৰ্মখন ডাবল ক্লিক কৰি মুকলি কৰোঁ এতিয়া ফৰ্মখন ডেটা এণ্ট্ৰি মডত খোল খাইছে হেডিংটো লক্ষ্য কৰক ইয়াত কোৱা হৈছে form to track books issued to members আৰু ইয়াত আমি বুকচ আইডিজ আৰু মেম্বাৰ আইডিজ ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে কিতাপৰ নাম আৰু সদস্যৰ নামবিলাক দেখা পাইছোঁ ইয়াৰ উপৰি এইটো হৈছে বুকস ইছ্যুড টেবুলৰ প্ৰথম ৰেকৰ্ড য'ত আমি দেখা পাইছোঁ যে কিতাপৰ নামৰ বিপৰীতে এন অটোবায়োগ্ৰাফিটো হাইলাইট কৰি দেখুওৱা হৈছে আৰু সদস্যৰ নামৰ বিপৰীতে নিশা শৰ্মা এইটো হাইলাইট কৰি দেখুওৱা হৈছে আৰু আমি ফিল্ডবিলাকৰ পৰৱৰ্তীখিনিও দেখা পাইছোঁ এতিয়া আমি তলফালে থকা ফৰ্ম নেভিগেশ্যন টুলবাৰ আইকন ব্যৱহাৰ কৰি সকলোখিনি ৰেকৰ্ড তন্নতন্নকৈ চাব পাৰোঁ দ্বিতীয়টো ৰেকৰ্ডলৈ যোৱা যাওক ইয়াত আমি দেখা পাওঁ যে সদস্য জেকব ৰবিনে মেকবেথ নামৰ কিতাপখন নিছে আৰু ধৰা হওক যে তেওঁ কিতাপখন ঘূৰাই দিব বিচাৰিছে গতিকে এই ৰেকৰ্ডত সেই তথ্যটো আপডেট কৰা হওক ইয়াৰ বাবে আমি ঘূৰাই দিয়াৰ প্ৰকৃত তাৰিখটো টাইপ কৰিম উদাহৰণ হিচাপে ছেভেন ছেভেন ইলেভেন আৰু checked ইন ফিল্ডটো পৰীক্ষা কৰিম এই তথ্যখিনি সেভ কৰিবলৈ আমি দি থোৱা সেভ ৰেকৰ্ড বাটনটো টিপি দিম লক্ষ্য কৰক যে বাটনটো ধোৱা বৰণীয়া হৈ আছে ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল ইয়াক ব্যৱহাৰৰ বাবে নিষ্ক্ৰিয় হৈ আছে কিন্তু যেতিয়া আমি ৰেকৰ্ডটো পুনৰ সম্পাদনা কৰিম তেতিয়া বাটনটো পুনৰ সক্ৰিয় হৈ উঠিব ঠিক আছে এতিয়া আনডু চেঞ্জেছ বাটনটো পৰীক্ষা কৰিম ইয়াৰ বাবে ৰেকৰ্ড সম্পাদনা কৰিবৰ কাৰণে কনকুৱেষ্ট অফ সেলফ বোলা কিতাপৰ শিৰোনামত ক্লিক কৰিম আৰু তাৰ পিছত একচুৱেল ৰিটাৰ্ণ ডেট ফিল্ডত 5711 টাইপ কৰিম লক্ষ্য কৰক যে সেভ ৰেকৰ্ড বাটন আৰু আনডু চেঞ্জেছ বাটন দুয়োটাই ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ সক্ৰিয় হৈ উঠিছে এতিয়া আমি আনডু চেঞ্জেছ বাটনত ক্লিক কৰো আৰু কি ঘটিছে মন কৰো আমি শেহতীয়াকৈ কৰা সাল সলনি নোহোৱা হৈ গৈছে লক্ষ্য কৰক যে কনকুৱেষ্ট অৱ চেল্ফৰ পৰিৱৰ্তে মেকবেট হাইলাইট হৈ উঠিছে আৰু actual return date seven seven eleven হৈছে এতিয়া আমি ডিলিট ৰেকৰ্ড বাটনত ক্লিক কৰিম ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল আমি এই দ্বিতীয়টো ৰেকৰ্ড ডিলিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ডিলিট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বেছ যথেষ্ট সাৱধানী গতিকে ই আমাক সজাগ কৰি এটা কনফাৰ্মেশ্যন বিচাৰে এতিয়াৰ বাবে আমি আগবাঢ়ি যাম আৰু য়েছ বাটনত ক্লিক কৰিম আমি দেখা পাইছো যে ৰেকৰ্ডটো ডিলিট হৈ গৈছে স্ক্ৰীণৰ পৰা ই নোহোৱা হৈছে আৰু তাৰ ঠাইত আমি পৰৱৰ্তী ৰেকৰ্ডটো দেখা পাইছো এতিয়া ফৰ্মৰ শেষৰ নিউ ৰেকৰ্ড বোলা বাটনটোত ক্লিক কৰি এটা নতুন ৰেকৰ্ড যোগ কৰিম কিছুমান ভেলু টাইপ কৰা যাওক ইছ্যু আইডি এইটো এটা নিজেই জেনেৰেট হোৱা ফিল্ড গতিকে আমি ইয়াক এৰাই যাম আৰু ইয়াত ছবিখনত দেখুওৱাৰ দৰে ডেটা যোগ কৰিম ভৰ্তি কৰা তথ্য সেভ কৰিবলৈ সেভ ৰেকৰ্ড বাটনত ক্লিক কৰক আমি এয়া সম্পূৰ্ণ কৰিলো ডাটা ভৰ্তি কৰি আৰু আপডেট কৰি আমি ফৰ্মখন পৰীক্ষা কৰিলো আপোনাৰ বাবে এটা এসাইনমেন্ট সদস্যসকলৰ তথ্য প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ এখন ফৰ্ম ডিজাইন কৰক ফৰ্মখন দেখাত সৰু কৰি ৰাখক ফন্ট ব'ল্ড কৰক সেভ আৰু নিউ ৰেকৰ্ড বাটন যোগ দিয়ক ইয়াতে আমাৰ LibreOffice বেছত ফৰ্ম ডেটা সম্পৰ্কীয় টিউটৰিয়েলৰ অন্ত পৰিছে সাৰাংশ হিচাপে আমি শিকিলো ফৰ্মত ডেটা কেনেকৈ ভৰ্তি আৰু আপডেট কৰা হয় Spoken Tutorial Project Talk to a Teacher Project এটা অংগ ইয়াক National Mission on Education through ICT MHRD Government of India সহায় কৰিছে এই প্ৰকল্প স্পোকেন টিউটৰিয়েল ডট অৰ্গে এ কোঅৰ্ডিনেট কৰিছে এই সম্পৰ্কত অধিক তথ্য এই লিংকত পোৱা যাব এই স্ক্ৰিপ্টখন পল্লৱ প্ৰাণ গোস্বামীয়ে যোগদান কৰিছে আৰু এয়া আছিল মৌচুমী মেধি আই আই টি বম্বেৰ পৰা অংশগ্ৰহণৰ বাবে ধন্যবাদ